أهلا وسهلا بكم أنا مايسترو بشوي عوض ويأتي هذا الفيديو تعليقا مني على ما جاء على لسان البابا تودروس بخصوص مشكلة أقباط باريس روابط الفيديوهات الخاصة ببعض مشكلات أقباط باريس موجودة في وصف الفيديو بتاعي ورابط الفيديو الخاص بالبابا تودروس أيضا وهيظهر حالا على الشاشة لمن يود الاستماع لسيدنا قبل ما يسمعني سيدنا بيقول البلد ما كانش فيها سقفة وبقى فيها أسقف الأنبا مارك يعني يا سيدنا أنت لا تقول الحقيقة لأن البلد كان فيها أسقف وما زال الأنبا لوقا وهو في الجنوب والبلد كان فيها متران أيضا أو مطران وما زال الأنبا أثناسيوس والعجيب أنك لم تسند إليه إدارة كنائس باريس وشمال البلاد لكن أنت عينت الأنبا مارك أسقفا عاما ثم جلسته على الرغم من اعتراضات بعض من أولادي وبنات الإبراشية ولم تأخذ اعتراضاتهم في الاعتبار وادي النتيجة سيدنا بيقول الأنبا مارك أسقف نشيط وشاطر وتكونت جماعة منوأله له يا سيدنا أنت لا تقل الحقيقة كاملة لأن الأنبا مارك نشيط وشاطر ربما لكنه يدير الإبراشية بأحادية وصدر عنه قرارات بعضها غير موفق وبعضها يتعدى على القانون ويهمش أولاد الكنيسة ويتعدى على كينونتهم ويدفن مشاركتهم الكنسية دفنا ويجعل من وجودهم كعدمه علاوة على أنه ينشر تعليما غير منضبطة يشوه بها وجدان أقباطنا وكل هذه الأشياء دفعت مجموعة من أولاد وبنات كنيستنا المباركين للاحتجاج على هذه الإدارة الأحادية وهذه التصرفات والقرارات والتعاليم المسببة للاضطرابات سيدنا بيقول إن من الحاجات اللي عملها الأنبا مارك إنه اشترى مكان الحقيقة يا سيدنا إن الأنبا مارك لم يشتري شيئا بأمواله الخاصة لكنه يرهن الأقباط وأولادهم وعشورهم ونزورهم وعطاياهم من مرتباتهم مقابل هذا المكان هذا المكان الذي وإن كان جميلا ومفرحا إلا إنه كالمستعمرة المهجورة في منطقة نائية الذهاب لها من أنحاء الإبراشية مرهق ومكلف جدا ومضيعة للوقت وكان واجبا على الأسقف جمع الأقباط في كل الإبراشية للأخذ برأيهم عشان يقرروا لو هم محتاجين هذا المكان ولو كانوا هم يعني سيستطيعوا دفع تكاليفه التي لن تكف إلى يوم القيامة سيدنا بيقول إن من الحاجات اللي عملها الأب مارك إنه اشترى مكان وقال للرهبان تعالوا عيشوا معايا في المكان ده وفضوا قلاليكم اللي في كنايسكم علشان تبقى فصول مدارس أحد معجبش الناس الكلام ده فهاجوا طبعا الحديث عن آه، كنيسة آه، الملاك بحي في الجويف وأبونا الراهب إفرايم البراموسي يا سيدنا وإن يظهر القرار لطيفا لكن عمليا هو من إحدى القرارات المسببة للاضطرابات لأنه أولا كيف تكون الكنيسة في حاجة شديدة لفصل مدارس أحد وفي نفس الوقت آه، الأسقف رفض شراء مباني مجاورة للكنيسة بغرض التوسع وهل الليتبونة هي اللي هتعمل توسع؟ ثانيا كيف لأبونا إفرايم أن يتابع الكنيسة وما يحدث فيها في ظل أن الأسقف طالبه بأنه يعيش معاه في مقر الإبراشية البعيد عن الكنيسة يعني إزاي أبونا إفرايم يبقى مسؤول عن الكنيسة ويتابعها وهو غير متواجد فيها ثالثا إزاي نطالب أبونا إفرايم في سنه المتقدم وأمراضه المزمنة إنه يقضي وقته شايل شنطة رايح جاي بين مقر الإبراشية وكنيسته طوال الأسبوع في ساعات مبكرة وفي ساعات متأخرة ونثقل على الأقباط إنهم يوصلوه في كل مرة ولو الناس مشغولين يضطر أبونا الراهب إنه يستقل مواصلات عديدة مختلفة ذهابا وإيابا سؤالي للبابا ولأسقف الإبرشية أين الحكمة في قرار كهذا وأين الحكمة في الإصرار عليه سيدنا بيقول في أمور خبيثة بتحصل وفي ناس ربما منتفعين يا سيدنا أنا لن أعلق على هذه الكلمات البطالة التي لا معنى لها لأنك لم تعطي مثلا على الخبث ولا مثلا على الانتفاع سيدنا بيقول هل سمعنا قبل كده عبر التاريخ إن مشاكل الكنيسة تتحل على الرصيف وفي الشارع؟ عن أي تاريخ تتحدث يا سيدنا؟ وأنت نفسك جالس لتتحدث عن مشكلات الكنيسة على الملأ أمام شاشات التلفزيون. سيدنا بيقول: هل مشكلات الكنيسة تتحل في الشارع؟ ده احنا بنقول إن في أي أسرة سركم ما يطلعش بره البيت يا سيدنا لو كانت كنيستنا فعلا أسرة فهل يعقل أن يتم انتشال رب الأسرة أبونا إفرايم البراموسي بهذه الطريقة العنيفة من أولاده وبناته بعد عشرة أكثر من عشرين سنة بدون تمهيد ولا إنذار ولا وداع ولا تعليل ولا سبب مفهوم يذكر ونقول لأولاده وبناته هو كده ثم يقطع الاتصال معه ولا يقابل أحدا هل هذه هي مبادئ أسرية؟ ولا مبادئ الأسر والأسرى في الحرب؟ سيدنا بيقول إن أولاده بنات الكنيسة تواصلوا معاه وقال لهم أنا عاوز واحد كبير منكم يمثلكم عشان أعرف أتفاهم وياه يا سيدنا لو كانت كنيستنا فعلا أسرة كيف لك كأب أن تطالب أولادك وبناتك المضطربين أن يقيموا محاميا ليتحدث معك بدلا عنهم إن أولادنا وبناتنا جميعا من أصغر صغير إلى أكبر كبير كل واحد فيهم ممثل للكنيسة لأنهم يحملون في صدورهم إيمان كنيستنا وعقيدتها ونصوصها ومبادئها وتاريخها الاستشهادي وان تحدث اي احد منهم فهو يعبر عن نفسه ويعبر عن الكنيسه التي في صدره ووجب عليك حسن الاصغاء الى كل واحد منهم ورفع الاضطرابات والالام عنهم إلا لو كنت يا سيدنا يعني آه قد تخليت عن مبدأ الأبوة في كنيستنا سيدنا بيقول إن أولاد الكنيسة المحتجين بيهينوا المسيح وبيهينوا الكنيسة ويهينوا الآباء بوقفتهم في الشارع يا سيدنا أنت لا تقل الحقيقة فأولادنا وبناتنا المباركين مش معاهم مشكلة لا مع المسيح ولا مع الكنيسة الكيان ولا حتى مشكلتهم مع أي حد من الآباء إنما يعرضون آلامهم واضطراباتهم التي سببتها قرارات وتصرفات وتعاليم الأسقف الغير منضبطة ولأنهم سبق ورفعوا شكواهم للأسقف ولم يفعل ما يرضيهم ولم يرجع عن قراراته الأحادية حتى لو كان الثمن هدم مذبح الرب الذي في صدور أولادنا وبناتنا والتسبب لهم في إشكالات نفسية وروحية أشك في أن يكون لها دواء وبعدين يا سيدنا لو قدستك أو نيافة الأسقف قدمتم حل للمشاكل آه، هل كان ولادنا هيقفوا في الشارع؟ سيدنا بيقول إن الأب الأسقف مدير الإبراشية بتاعته يا سيدنا من أين تأتي بهذه التعبيرات؟ إن الراهب الذي نضع على رأسه عمة يصبح مديرا والإبراشية وما فيها ومن فيها تصبح ملكا خاصا له لو عندك نصوص يا سيدنا تستند عليها من فضلك اخرجها للأقباط جميعا علشان يعرفوا رأسهم من رجليهم يعني بعد سماعي لكلمات البابا وتحليلها في سياق الواقع القائم اود ان اختم حديثي قائلا انني شخصيا وربما اناس غيري استشعر من البدايه وحتى الان انك يا سيدنا البابا لا رغبة عندك في حل المشكلة وأنك بذلك تتخاذل عن دورك الرعوي الكنسي الذي أسند إليك ولا تقم بمهامك البابوية وبدلا من أن تتدخل لإنهاء المشكلات ها أنت تتصرف كالغريب وتكتفي فقط بتصريحاتك الغير نافعة الغير مجدية على شاشات التلفزيون وبناء على تخاذلك وتخاذل الأسقف لو اتجه أولادنا وبنات كنيستنا إلى تصعيد الأمر للجهات المدنية والحكومية والحقوقية لفض النزاع القائم فلا عيب عليهم ولا ملامة وإن استمرت الاحتجاجات والتظاهرات لشهور وسنوات فلن يعيب عليهم أي أحد عاقل متزن قلت كلماتي وللرب نفوض أمرنا فعليه العوض ومنه العوض